Let's go. Я хочу уже отъебать их, блядь. Смотри, как бы твои баблазнов не отъебали там. Ну, лаки будет, что. <laughs> Хотя с твоим напарником возможно. И чё мы не играем? Waiting for casters, ебаный. Да какие casters? Тут же нет никого. А тройка, тройка, тройка, тройка, тройка. Тройка живет? Да, да. Тройка, тройка, тройка. Живет. Nice, убили. Куда ты? Лаки шотс. Смока КТ нет. Гробы скаут. Да, типа, Обыскал. Двойку. Двойка, двойка, двойка, двойка, один хп, один хп, найс. РБ. Два кота. Хорош. Хорош. Темно. Хорош. За колонна, колонна, колонна, я фул. Убили бел, колонну. Бел. Гробы были. Лонг. Сайт нету, нет. тройки нету. Site clear. Гробы, гробы, гробы. Да, блять. Хорош, важный раунд. Нам сейчас надо раунд забрать, если что, мы все 7 уже да, заберем. Просто сейчас надо раунд забрать. У них денег вообще нет. Headshot, headshot. Убит? Нет, не И site, site. Сайт. Nice. Да. Библия, красный. Язык тебя не могу Библия, библия. Хорошо. Мало. Шорт, шорт, шорт, шорт. Два хата. На хате двое, двое, двое, двое. Ну, один хп, один хп, один хп. Я еще пытался дигла в него. Шорт, шорт, шорт. Еще один, дефолт. Хорош! Это вышел. Жду Я жду тебя. Он в дефолте, он только в сайте может быть. Санек, ты должен первый играть. Пропрыгнуть надо. Да, притягивай. Малый запушил. Сайте. Хорош. Мид вышли, мид вышли. Флэш дай под повозку. Готов, Сава? Хорош, хорош, блядь. Цемент, цемент, я цемент, цемент. я отлагал, я отлагал. Цемент, один цемент. Там какие-то есть. Пушат, меня пушат два. Еще рампа, еще. Бил двоих. Хорош. Бать. Дефись, дефи, Хорош. Ой-ой-ой, пауз, пауз, пауз. Так, так, нахуй. Ебланы, по точка пауз. Вы не поставили, да, долбая? Поставили. Я поставил. Лучшая рука нах на диком. Mm -hmm. Вон, на Дальнем Востоке. Mm -hmm. Я бы этим не хвастался. <laughs> У тебя бронежилет. Он пенопластовый. <laughs> пенопласт нормально пулю держит. Чё, блядь? Ага, сто процентов, <laughs> блядь. За миллион рублей вот тебя с калаша стреляют, а у тебя пенопласт на груди, согласен? <laughs> Смотря сколько слоев пенопласта. <laughs> Блядь. Ну и смотря с какого расстояния стреляют. Один каленый, видишь, арам? Там маяк есть. Ползал. Я вышел. За белым. Хорош. Что за хуйня, они просто ползают. Толпа, бежит, бежит, бежит, бегут люди. Я флеш даю налево. О, Под люди? Ну, ну, они убежали. Чё такое, блядь? Ты видел Это доставка калашей Там два типа просто, ну, с калашами так прямо выбегают и их убиваешь. Может, что-нибудь затестим, Ну, есть что-нибудь идеи? Пойдем 5 минут стеками. Да, это да блядь, не, год затестим что-нибудь нормальное. Так это у нас хороший раунд, что тестим? Так, ну, а... новый конь. Нет, давайте, давайте закончим. Мы на праке еще затестим. Какие нахуй праки, блядь? <laughs> У нас нет фраков. понимаешь?